Nie um Kurve mit 97. Wow, ey, Mann, schläft's! Was ja. ist das jetzt gewesen, hey? Mann, Dave, merci für mal. oh, fuck shit.